Sziasztok ebben a videóban megmutatom, hogy csináltok kakót! Gyorsan! Először is rögtök egy kis forró vizet. Ha van... Ja, ez túl forró. Oké, Rakjátok forró vizet. Még egy picit. Tökéletes. Úgyhogy a súlya pontosan 3 kg legyen. Mondom, a súlya pontosan 3 kg legyen. Ah, kell egy súlyzó. Súlyzó? Mértékmérő. Oké, ott van a mérő. Működik? Működsz? Semennyi! Jó, nem baj. Akkor fogjátok a forró vizet. Tesztek bele egy kis tejet. Nem, nem, ez fordítva van! Bocsánat. Fogtok egy kis kakaót, és beleszórjátok. Nagy az eső, hogy mellé fog menni. Nem baj. Kockázat megéri. Oké, okay, most rakjátok be a tejet, miután benne volt a kakaó. Így. Így, hogy elég hideg legyen, gyorsan fogjátok. Visszacseszitek a tejet a hűtőbe És megkóstoljátok. Nagyon is finom lett. Szóval így kell csinálni kakaót. Ennyi lett volna már a videóból. És akkor komolyodjunk be.